اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة الاحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات هون في فيديو لمشروع حلو المشروع هذا اسمه فينانس شهير لشركة سينباش آه، سينباش هي شركة انشاءات فينانس يعني مال شهير يعني مدينة فهي مدينة المال لسينباش سينباش هي شركة انشاءات ضخمة فالمشروع ليش تسمى بهذا الاسم؟ لأنه موجود جانب مركز المالي الجديد يلي رح ينعمل في اسطنبول هذا رح يكون كمان في القسم الاسيوي هذا المشروع حلو هذا المشروع بيميزه شغلات ما موجوده في اغلب المشاريع الثانيه وهذا المشروع كمان بدنا نناقش بعض الاسئله اللي علاقه في آه، اذهان العملاء الاسئله اللي ممكن تجي على بالهم آه، نطرح بعض الامور ونسمع كمان وجهه نظر شركه الانشاءات بالنسبه لهذا المشروع هو مشروع ممكن يكون جيد آه، غالبا بيقولوا ايه يعني هو مشروعهم نحن النقد تبعنا بنلاقيه ان شاء الله بالفيديو يلي بده يكون له علاقه في النموذج اللي هن عملوه اساسا ونقدنا آه، للمشروع، لكن هون مثل ما حكينا بنسمع المشروع من وجهه نظر شركه الانشاء. فما رح طول عليكم بالمقدمه بعد شوي بدنا نبلش بالتركي واذا كنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو على اليوتيوب بتلاقوا زر الترجمه موجود تحت اذا ما كان مفعل ممكن تفعلوه فاهلا وسهلا فيكم بعد المقدمه مع السيد جيم هو ممثل للمبيعات يلي موجوده في آه، المشروع E, Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür tamam. ederim bu biz, ziyaretler için. Biz teşekkür ederiz. E, şimdi e, kısa bir şekilde e, inşaat şirketi Sinbaş. Onun tarih falan böyle kısa bir bilgi alırız e, bizim müşteriler için. Çünkü ilk proje Sinbaş biz e, bizim YouTube kanalda e, ekliyoruz. Simpaş Finans Şehir bir Simpaş Holding projesidir. Hı hı. Simpaş Holding 1974 yılında kurulan 45 yılı aşkın bir süredir gayrimenkul, fin finans ve enerji gibi sektörlerde sadece Türkiye'de değil, faaliyetlerini Almanya, Gürcistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de devam eden, bugüne kadar 80 binin üzerinde kişiyi konut sahibi yapmış bir köklü bir kuruluştur. Hmm, güzel bir şey. Sinbaş şehir. Ee, neden böyle bir adı kullanıldı? Ee, Sinpaş Finans Şehir olmasının sebebi inşaatı devam eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin hemen yanında olmamız. Ha. Bu Finans merkezinde bütün devlet bankalarının genel müdürlükleri, Merkez Bankası ve Ankara'dan taşınacak SPK ve BDDK gibi merkezler olacak. Ha. Burada 50 bin tane beyaz yakalı çalışan olacak. Yani günde 100 bin kişinin girip çıkacağı aynı Londra, Hong Kong, New York ve Dubai'deki gibi bir finans merkezinden bahsediyoruz. Hı Projemiz bu yüzden çok önemli. Güzel. Yani o zaman e, bu proje e, ee, orada mesela birisi e, şey kira istiyor, birisi yaşamak Hı-hı. istiyor. Evet. Ee, orada büyük müdürler, ev isteyen evet. bir kişiler, onun misafirleri hepsi orada e, yaşayacaklar yani. Tam Başka... finans merkezinin yanında yüksek standartlı küçük bir şehir konseptinde bir yaşam alanıyız. Simpaş Finans Şehir Projesi. Güzel, güzel maşallah. Tamam, bir şey söyleyeceğim burada. Ee, ilk e, yani bu proje zaten Anadolu yakasında. Doğru. Bizim e, kültür, bizim Arap kültür. Diyorlar ya biz Avrupa istiyoruz. E, Anadolu yakasında e, bazen böyle düşünüyorlar. Daha e, zayıf, daha e, ekonomik, daha düşük falan. Yani biz yani bana göre ben biliyorum böyle çünkü biz e, burada yaşıyoruz. Orada da her yani en pahalı metrekare Anadolu yakasında vardır. Ama e, müşteri e, bizim takipçi ve müşteri zihniyetleri. Ee, orada nasıl e, anlatacak e, ee, neden e, finans merkezi ve Sinbaş finans şehir e, o tarafa oldu Anadolu yakasında. Neden daha avantajlı? Yani böyle. Hem artık Avrupa yakasında böyle büyük arazilerin azalması, hem büyük şirketlerin merkezlerinin Anadolu yakasında olması hı hı. ve özellikle yabancı yatırımcı için Anadolu yakasının daha sessiz, sakin görünmesi Anadolu yakasına olan ilgiyi arttırdı son zamanlarda. Hmm. Evet. Zaten ben bildiğim kadarıyla en büyük şirketleri orada Anadolu yakasında. Evet, merkezleri Anadolu ee, yakasında. E, çünkü altyapı daha iyi, e, yollar daha geniş, e, evet. daha sakin bazı, bazı yerler. Evet. Yani bu şey. Ama e, İstanbul ya da İstanbul orada seçti bir yer yapmak için o demek orada ciddi bir yatırım olacak yani finans finans merkezi için. Şimdi sizin proje çok daireler var. Kaç tane daire var? unuttum ben. Projemiz toplamda 250 bin dönüm arazi üzerinde. 5 etap, 2700 konut ve 47 ticari bölümden oluşuyor. İçerisinde 36 bin metrekarelik bir şehir parkı ve 10 bin metrekarelik sosyal tesisler mevcut. Tamam. Mesela bu kadar çok daireler var varken e, orada müşteri bazen mesela sence e, bazen e, demiyorlar ya biz çok komşu var bizim yanında ee, mesela biz satmak istedik zaman çok sata, satabilir bir daireler var. O zaman bu iyi bir yatırım değil. Siz, e, sizin e, şey, e, siz ne diyorsun şey bunun için? E, projemiz Forbes dergisi tarafından son iki yıldır İstanbul'daki getiri potansiyeli en yüksek konut projesi olarak seçiliyor. Ha. Bir de alanı zaten çok büyük olduğu için herhangi bir karmaşa mevcut değil. Hmm. Ve orada yani galiba seçenek biraz farklı olur. Yani e, dere tipleri çok e, tipler e, size vardır. Yani böyle sadece mesela bu kadar metrekare, bu kadar tip. Yani çok çeşitler evet, var. Çok, çok çeşitli. avantaj bir şey. Çok avantajlı. Hı hı. Stüdyodan başlayarak 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1, dubleks ve villalar mevcut projede. Hı. Güzel. Ee, şimdi proje teslim tarihi. Birinci etap galiba yaşam başladı. Birinci etap 2018'in sonunda teslim edilmeye başlandı. İkinci etap. İkinci etap bu ayın sonunda teslim edilecek. Aha. Üçüncü etap time etabı da Haziran 2022 tarihinde teslim edilecek. Güzel. Ee, dördüncü ve beşinci etap vardı. Dördüncü ve beşinci etaplarımız henüz satışa çıkmadı. Hmm. Ama yani belli değil mi? Ne Ön, zaman? önümüzdeki günlerde satışa yani çık... Ama belli değil ne zaman teslim edilecek. Evet. Ee, yani daha hiç belli değil. 2023 gibi. Ee, 2023, belki 24. e, Evet. olabilir. Ee, Cem Bey çok teşekkür ederim bu bilgiler için. Gerçekten biz e, bizim takipçilere bu bilgiler çok faydalı oldu ve çok e, mutlu oldum, memnun oldum. Kamuran Bey ben teşekkür ederim. TDA gibi başarılı ve güvenilir e, bir firmayla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. تشكرنا تشكرنا جيم بي نحن كثير بنتشكر جيم بي على المعلومات اللي اعطانا اياها حقيقه يعني مشروع مثل ما شفتوا هو مو مشروع سهل هو مشروع ضخم هو مشروع اساسا ضخم بعدد الشقق اللي فيه بامكانياته بمكانه بالكونسبت تبعه فمشروع حقيقة يستاهل الواحد يشوفه أكثر ويطلع عليه أكثر فبتلاقوا آه، باقي الفيديوهات إن شاء الله أسفل الفيديو شكرا كثير لمتابعتكم آه، مثل ما بصيكم دائما لا تثقوا بأي أحد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمة الله